大家好，今天要来介绍的是这架 Q 版的 P 五幺战斗机。相信大家对 P 五幺应该都不陌生哦，本身它的外形就很好看，而且它就是美国在二战的时候很经典的战斗机。嗯，我们先看一下它的外形好了，侧面，正面，尾巴，上面。 会不会觉得怎么那么大？下面的样子，我还有做机腹的这个造型。其实如果要飞行的话，外形最简越简单越好。比如说，呃，而且阻力要低。比如说这个机舱罩位置再低一点，或者是整个机腹把机腹拿掉，这个造型拿掉。其实这种东西都会对它的飞行造成一些干扰，就对飞行的干扰。那大家看这个螺旋桨已经很斑驳了。 我是用新的桨去配，那这一台目前已经飞了大概六七趟了，调整的过程之中，慢慢的伤痕累累啊，伤痕累累。那这台飞机的机鼻罩啊，也是一个很特殊的点哦，因为你是市面上买不到这么大的机鼻罩，所以都自己做哦，是全珍珠版。的。看一下它运转的情形哦。 感觉震动还可以接受，所以这个鸡皮罩算是，我个人觉得算成功了。好，这台飞机的机翼翼展八十公分，机身长七十公分。那我的动力是采用这个七点四伏特、八百六十毫安培的马达，是四五零马达，配上十二乘以三点八寸的脚。 那飞行重量应该是三百，在三百四十克左右。那这一组动力的推力大大概有四百克左右，四百克，对它来讲够用，但是没有办法，应该是没有办法做特特技动作就是了。那我们看一下它的样子，内部构造。啊，这个机舱罩我的设计是用卡的，所以也不是用胶带，也不是用磁铁。 这边有个塑胶片，有个孔，然后机舱座的尾端也有一个碳棒，啊，在这里碳棒做卡住的动作。来，机身内部的构造看一下。好，电池就放在这边，所以它的重心大概就在这里。测试的结果了，测试的结果重心大概在这边，这个位置。 相当的前面啊，相当的前面。之前放后面的时候，它还是会抬头，所以没有办法。那这台飞机已经刻意做弓脚了，所以它的整体造型啊，这个马达机鼻罩就是上上前。如果它没有做弓脚的话，我的我就必须做下偏角，马达就必须做下偏角。啊，至于至于为什么，我们有时间的话再来。 再来讨论哦，为什么？好，那它的涂装呢？大家一定觉得很奇怪。蓝色的部分是美国的经典涂装，然后又加了台湾号。那因为以前我想到 P 五幺之前那个国军也有 P 五幺，所以就上网 Google 了一下。那当时 P 五幺我们国军的涂装就是在机身侧面写上台湾号，所以我就干脆把它做一个中美混血啊。 又有这个台湾号的涂装，又有这个蓝白的涂装哦。目前是这样子，那飞起来呢，很其实它不太，相当的不稳定哦。因为加机罩对它来讲，还有进气口这边对它来讲，都是一些形状阻力，而且侧风这样打过来的话，它马上就会受到影响。啊，这个这一点是 Q 版机，它一定它的宿命，它一定都是这样子。 那我在设定动作量的时候啊，大家可以看一下，左右做的蛮大的，然后也发现你有，如果非有发现的话哦，我的方向舵有做联动，我的方向舵是有做联动好，来升降舵，升降舵。 做联动的确有让它转向变得比较好。之前没有联动跟有联动，差差异性还蛮大的。所以如果你要做类似这种造型的飞机，最好是能够做副翼跟方向动联动联动。那如果你要偷轻的话，只要垂直尾翼够大，你方向舵不要做方向舵，其实也没有关系，也是可以的哦。好，大家看一下啊，我这个主翼做了攻角之后呢，在。 这边副翼的地方都有上翘，都有上翘。那因为这是因为测试的结果呀，如果你这边主翼后面没有做上翘的话，浮力会增加，没有错。可是呢，它的飞行变得更不稳定，因为气流这样跑不顺。气流没有上翘的话，啊，这样子就没有上翘，气流这样。 气流打下去之后呢，照理说这台飞机飞的时候可能是这样在飞的，这样在飞的。那气流往后跑，那你这样子往下打的话，气流是往下，那那个飞机呢，可能它它就会不断的想要往上跑。哦，那你气你负一上翘之后呢，就引导这个气流往上带，这样子其实对这个飞机来讲，它的气流这样子跑是比较流线的，所以也相对增加了它的一个稳定度。 所以这个这一点是可以注意的。以上大概就是今天 P 五幺的报告。那飞行影片就请大家欣赏，谢谢。